හයියාලට කෝමතිතින් ඔල හැමෝම අද සාධයම් පිලන එස්සේටන පෝචානගත් එක්ක ඉතිගනු අදමංවාට කියල් දෙන්නන්නේ අලුත් මලු ටියවටෝරිල්ලක් එතම කොහොමද ලැප්ටොප් එක යුස් කරලා ලස්සන ඉන්ට්‍රගක් අපදාන YouTube වීඩියෝස් වලට ඇඩ් කරගෙන හදාගන්න කියලා. ඉතින් මේ වෙබ් බ්‍රවුසර් එකෙන් ඔයාලට ඒක ගොඩක් ලස්සනට කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ඉන්ට්‍රෝ එක හදා විදිය තමයි අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ. ඉතින් ගන්න මම ඔයාලගේ ඉල්ලනවා මේ වීඩියෝ එක අවසානයේ දක්වා පිළිවෙලින් බලන්න කියලා. Uh, ඉතින් ආම මේ ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම channel එක subscribe කරන්න, ඊට තියෙන bell icon එක click කරලා notification on කරගෙන තියාන්න. එතකොට මම ඔයාලා හැම වීඩියෝ එකක්ම ඔයාලා සැනින් ඔයාලා ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ආවනේ එහෙනම් අපි වැඩි කතා නැතුව අපේ වීඩියෝ එකට යමු. ඔයාලගේ වෙබ් බ්‍රවුසර් එක වෙන වගේම ඕපන් කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට ඔපෙරා බ්‍රවුසර් කියන එක යූස් කරන්න පුළුවන්. ඒක ගන්න මම කැමති එකක් මේකට යූස් කරන්න පුළුවන් වෙබ් බ්‍රවුසර් එක ඉතින් Google කියන එක යූස් කරනවා. ඉතින් ඔයාලට සර්ච් කරන්න ඕන renderforest.com කියලා. renderforest.com කියලා. ඉතින් මේ මේ ලින්ක් එක මම ඔයාලට ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බාර් එකේ දාලා තියෙනවාට හොයාගන්න බැරි වෙන්නේ. ඔයා හොයාගන්න බැරි වුණොත් ඉතින් මේ විදිහට මම renderforest.com කියන එක ක්ලික් කරනවා. ඔයාලා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බාර් එකේ තියෙන ලින්ක් එක వల్ల మేము బ్రౌజర్ ఓపెన్ කරන්න ඉතින් දැන් මෙතන තියෙන රෙන්ඩර් ෆොරස් logo මේක create video and web design design කියලා උඩ වල ක්ලික් කරන්න ඕනේ ඒක තමයි ඔරිජිනල් ෆයිල් එක ලින්ක් එක ඉතින් ඔයාලා මෙතන ක්ලික් කරාම මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් ආවම ලැබෙනවා මෙතනදී ඔයාලා ඔයාලගේ ප්‍රොෆයිල් එක ඔයාලගේ account එක මෙතන හදලා තිබ්බොත් ඔයාලට මේ විදිහට ඉතින් මේ තියෙන්නේ මගේ account එක ඉතින් නැත්තම් ඔන්න සිගින් කියලා ගත්තම ඉතින් ඔයාලා ඒ හදන්න නැතුව තමයි පුළුවන් මේක කරන්න. නමුත් ඒක හදාගන්නවා. ඒකට ඔයාලට ඔයාලගේ වීඩියෝස් ටික එකේ තියෙනවා කලින් හදපුවාට ඔයාලා ලේසි වෙනවා. ආයෙ ඔයාලා වීඩියෝස් ඔයාලගේ වීඩියෝ එක දැන් ඔයාලා ගැලරියෙන් ඩිලීට් වුණොත් හරි ඔයාලට මේකෙන් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි යමු get started කියන එකට. ඉතින් ඔයාලා මෙතනදී වීඩියෝ කියන එක තමයි ක්ලික් කරන්න. මොකද මට අවශ්‍ය ඉන්ට්‍රෝ වීඩියෝ එකක් නිර්මාණය කරන්න. ඊළඟට ඔයාලට මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් එනවා video templates for all video URLs කියලා. ඉතින් ඔයාලා මෙතන කැමති intro එකක් use කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේක බලන්න මේ තියෙන්නේ මේ intro එකක්. කැමතියක් ඔයාලා බලලා ඔයාලට ගැලපෙන intro එකක් use කරන්න. ඉතින් මම මෙතන search කරන්න අවශ්‍ය intro එකක් තමයි ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් කරා. දැන් ඔයාලා පේනවා මේ විදියට ඉන්ට්‍රෝ ගැන තියෙන මේක රිවීව් කරු මේ තියෙන්නේ මේ ඉන්ට්‍රෝක. ඉතින් ඔයාලා කැමති යනවා ඩිස්කවුන්ට් කරන මොඩල් කියලා ඉතින් ඉන්ට්‍රෝ එක සර්ච් කරලා උදාහරණයක් ටෙක්නොලොජි වගේ කැමති සර්ච් එකක් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ යටතේ තියෙන ගොඩක් විවිධ ඉන්ට්‍රෝස් ඉතින් බලමු මේක ඔයාලට මේ වලින් ඕන එකක් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම දැන් ඔයාලට පෙන්වන්න ඕනේ මේ කා වීඩියෝ එක යූස් කරන්න. ඉතින් ක්ලියර් නව් කියන ගුඩවල ක්ලික් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලා වීඩියෝ එඩිටර් කියලා බ්‍රවුසර් කරලා මේ විදියට අරන් යනවා. ඉතින් ඔයාලා මෙතනදී ආලුනේ යුවා logo here කියලා තියෙන තැන උඩ ක්ලික් කරලා ඔයාලගේ logo එක මෙතන අප්ලෝඩ් කරන්න ඕනේ. මෙතන යටේම ක්ලික් කරන්න එපා. මෙතන අප්ලෝඩ් කියන ගුඩ ක්ලික් කරන්න. සමහර වෙලාවට යාළුවනේ ඔයාලා මෙතන account එක හදලා තිබ්බ නැත්නම් මේ විදියට එන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මගේ logo එක ගන්නම්. මගේ channel එකේ logo එක තමයි මම use කරන්නේ. ඉතින් මල්ග තෝරගන්න මෙදියවා ජාලගේ ලෝගෝ එක ඉතින් මේ ලෝගෝ එක මම දැන් මේ විදියට අගත්තා දැන් මේක මේ විදියට මේක ඩවුන් කරන්න ඕනේ මේකේ හරි ඔයාලා කැමති ගන්න කියලා ඊට පස්සේ මෙතන එක ඒ විදියට එනවා ඊට පස්සේ ඔයාලා ඔයාලගේ channel එකේ title එක දෙන්න ඕනේ ඉතින් මම channel එකේ title එක දෙන්නම් ඉතින් මෙන්න මට ඊට පස්සේ සේවන් ක්ලෝස් කරනවා ඊට පස්සේ යාළුවනේ ඔයාලා ස්ටයිල් එක චූස් කරගන්න ඕනේ ඉතින් යාළුවනේ මේකෙදි ඔයාලට කියනවා මේ ඩිෆරන්ට් ස්ටයිල්ස් ඔයාලට චූස් කරන්න පුළුවන් මේ කහපාට කාර් එක තමයි දැන් අපිට තියෙන අපිට මේක රතු පාට කාර් එක කරගන්න පුළුවන් අලු පාට කරගන්න පුළුවන් ඒ වගේ මේ තවත් ස්ටයිල් තියෙනවා විවිධ කාර් වල ඉතින් මම මෙන්න මේ කාර් එකේ ස්ටයිල් එක දෙනවා ඉටසේ මම මෙ විදිර මියසික්කය ගොඩ කලික් කරනවා ඉතිවාට මියසික්කයක් ස් කරගන්න පුළුවන් මේවල් කැමති මෙතදවාට කැමති මියසික් එක චස් කරගන්න පුළුවන් ඉතින් ඔයාලගේ ගැලරී තින මියසින්තට අප්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන් ඉතින් වාල් මෙතන මං දැන් එම් කරන්න යන්න වාල මේක යස් කරල බලන්න වාට මෙතන කැමති මේ අප්ලෝඩ මියසික් කෙන ගුඩ ලිකල්වට ගැලරී තින මියසික් වල ඩව්ලෝඩ් කරන මේකට අප්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන් ඇත මෙතනව තියෙන මියසික් වර්ග මේ රිසෝර්ස් ඒවගේ කැමති අපවාඩ යස් කරන්න පුළුවන් ඊළඟට කියන්න මේ කොහොමද ඩව්ලෝඩ් කරන්න ඉතින් ඔයාලා ප්‍රීව් ප්‍රීව් කියන උඩ ක්ලික් කරනවා මේක ඩව්ලෝඩ් කරගන්න හොලන්ගේ ඩව්ලෝඩ් කරන්න මෙතදිවල් පාට් දෙකක් තුස් කරගන්න පුළුවන් පලෙන් පාට්ක තමයි ෆ්‍රී ප්‍රවෝ දෙනි පාටක HD එක්ස්පෝට් ගෙනක ඉතින් වන HD එක්ස්පෝට් එක් කලික් කරොත් HD තාක්ෂණෙන් ගොඩක් HD තාක්ෂණය තියෙනමේ නමුත් වාට මුදල්ගව තම ලබාගන්න වෙන්නේ හැබැයිවා ලෝකුවත්ති කරොත් HD තාක්ෂණය තුන්සි හැටයි පියෙන්නේ නමුත්වාට මේක ෆ්‍රීග ලබාගන්න පුළුව ඉතින් මෙටන ජපට මුදල් ගෙවන්න බෑ අවීද ෆ්‍රී ප්‍රයෝගන උඩ කලි කරනවා ටැස ප්‍රසෙසින් යනවාට පේනවා ටැසල්ුණු වාලා මියද ඉට පේසකට අරයනවා දැම විඩියෝ ටිකට ඔයාගේ ලැප්ටොප් ගන්නම ඉස්සල්ලම වාට ඔයාලර මේ ස්ක්‍රීන් ඇති දැ වීඩියෝ පේනක මුතින්න ඉතින් මේ මෙහ වෙලා සිය වෙනකම් පිල්හම තමයි වාල ඩිස්ක්‍රීන් කරම විඩියෝ ගන්න ඉටවස බලකොහොම එක ඩව්ලෝඩ් කරගන්න කියලා මේ ඒ කියලා ඩවුන්ලෝඩ්ලා වගේ වීඩියෝ එක මේ විදිහට ඔයාලගේ ස්ක්‍රීන් එකට ඔයාලට පේනවා. දැන් අපි බලමු මේ වීඩියෝ කොහොමද ඇවිල්ලා නැත්තම් එක ගොඩක් කිය සෞන්්ඩක්වල් ලැබෙනවා ඉතින් ඔල් මේ රෙදපුර.කොම් කියන එක අඳුරු කල්ලාගේ වලට ගන්නපුවා මේ වර්ක්මාක් එක නැති වෙන්න ඉතින් අපි මුදල් ගෙවලා ගත්තොත් විතරක් කරන්නවා ඉතින් අපිට මේ විදිහට තමයි මේක ඩවුන්ලෝඩ් වෙන්නේ ඉතින් දැන් ගොඩක් කට්ටියට ප්‍රශ්නයක් තමයි මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න කොහොමද කියලා මොකද මේක ඩවුන්ලෝඩ් බාන්න එක නැති නිසා ඉතින් මේක දියාලුනේ ඔයාලා මොනවත් ඔබන්න යන්න එපා ඔයාලා කෙලින්ම කරන්න ඕනේ මේ CTR එක බාන්න එකක් තියෙනවා නේද අන්න ඒ බන්න එකයි එස්වන්න එකයි ඔබන්න ඕනේ එහම කරාම සේව් වෙන ඔය මේ මේ ඔයාලගේ මේ ෆයිල් සල්ට සේව් කරගන්න පුළුවන් ස්පීසියකට එහම නැත මේ වීඩියකුට රයිට් ලික් කරලා මෙතන තියෙන සේව් වීඩියෝ ඇස් කියනකුඩ කලික් කරනවා ඊට පස්සේ ටික වෙලා ගියාම ඔයාලට මේ විදිහේ ඉන්ටර්ෆේසයක් ලැබෙනවා MP4 වීඩියෝ එකක් විදියට ඉතින් මේ වීඩියෝ වල සේව් කරන්න ඕනේ මේකේ තියෙන ඩවුන්ලෝඩ්ස් වල ඔයාලගේ ඉට ස්වා ඩව්ලෝඩ් සර් කියල බැලුහම් මේ විඩියෝ එකත් විඩියෝක් විදිහට සේව් වෙලා තියෙනවා යාළුවනේ ඉතින් මේ ඔබ වෙනවනවල් වීඩියෝ එක ඕපන් වෙනවා ඒක ප්ලේ කරන්න යන්න ඉතින් ඔන්න මේ විදිහට තමයි මගේ වීඩියෝ එක අවසන්